will say, uh, Las personas dicen, uh, what if uh, you don't si eat anymore? más nunca comes? I say, I feel so full Me as I siento tan lleno como estoy ahora uh, I can't imagine que no me imagino uh, any consequences ninguna consecuencia uh, that would be fearful. que, se, que me llenarían de miedo. And that's how you rest. Y ahí es cuando descansas. Uh, one time I volunteered with hospice. Una vez fui de voluntario a una residencia de ancianos where the patients were all dying. Donde todos los pacientes estaban muriendo. And I went to visit them. Y yo fui a visitarlos. And I realized y me di cuenta that they were holding on to their body. Que estaban apegados a su cuerpo. Out of fear and guilt. De, por miedo y por culpa. They weren't even giving themselves Ni siquiera se estaban entregando. permission to die. Ni siquiera se estaban dando el permiso a morir. They were hanging on. Estaban ahí aferrados. Afraid that their children would be hurt. Miedo, con miedo de que sus hijos sufrieran. Or their spouses would be hurt. O que sus parejas sufrieran. They were ashamed of dying. Tenían vergüenza de morir. But I didn't feel that way. Pero yo no I went to them and talked to them. con ellos y hablé con ellos. Told them how innocent they were. Les dije lo que how eran. perfect they were. Lo que what eran. a wonderful life you lived. La, la vida tan you did que such a great job. uh, And then I would go back to visit them the next day. Luego volví al día siguiente. They were gone. Y se habían ido. They weren't hanging on anymore. Ya no estaban ahí aferrados nunca más. Even what seems to be death. Incluso lo que aparentemente es la muerte el cuerpo es una decisión de la mente. You decide when the body will Tú decides die. cuándo morirá el cuerpo físico. You decide how the body Tú decides will die. cómo morirá el cuerpo físico. It's all decisions in the mind. Son todo decisiones en la mente. So it's not like there's the grim reaper or, or death waiting to catch you. O sea que la muerte no está ahí esperándote para agarrarte. This world is a very strange place. Este mundo es un sitio muy extraño. We have 6 billion people Tenemos 6 millones de personas that are all afraid of dying. que todas tienen miedo de morir. But it's all a mask. Pero es toda una máscara. Underneath the mask, Debajo de la máscara there is one mind hay una mente afraid of living. que tiene miedo de vivir. This mind is sleeping Esta mente duerme and dreaming. Y, soña, y sueña. It forgot about God ese oído de Dios. y creó, fabricó un mundo de imágenes temporales intentando esconderse de Dios. Así que tiene miedo de despertar. Tiene miedo de su propio poder. Así que juega un juego. It's a little human being. De que es un pequeño ser humano. Con un gran mundo en su exterior forces of nature, que las fuerzas de la naturaleza, hurricanes, los huracanes, tsunamis, este, los tsunamis, tornadoes, los tornados, typhoons, todas estas cosas, not enough food to eat, que pareciera que no hay suficiente alimento en la tierra, not enough space to live in, pareciera que no hubiera suficiente espacio para vivir, not enough oil for its uh, cars. it's playing a game of scarcity. Because it's afraid of going back to God. A tiene miedo a regresar a Dios. seeing that it's perfect. Y darse cuenta de que es perfecto. That it's perfectly taken care of. De que no tiene nada que temer y cuidado perfectamente. So now you have the opportunity. To bring an end to the game. De terminar con este juego. They call it self-realization. Le llaman autorrealización. And that's what the Greeks said. Eso es de lo que hablaban los griegos. Plato, Socrates. Platón, Sócrates. Know thyself. Conócete a ti mismo. Know your true self. Conoce tu ser real. Let go of this tiny Suelta ego game. Este juego pequeñito del ego. Because you're only doing it to yourself. Solo te lo estás haciendo a ti mismo. God is not doing it to Dios anyone. no se lo está haciendo a nadie. Oh, God wants you to be happy. Dios quiere que seas feliz. That's the only thing that you can be. Eso es lo único que realmente puedes ser. So that's why I, I share this message. Entonces es por eso que yo comparto este mensaje. That it's possible. De que es posible. To know how large you really are. cuán grande eres en realidad. Let go of y soltar este pequeño juego. Es posible.